until the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! This の行く先に剣が届く ことはない全ては生まれつきの才能だ俺についてこれる奴はいない羨むことはない全ては生まれつきの才能だ First blood. Launch attack! のままに動く顔に負けないぐらいいか俺の刃の前では皆平等である限界を突破 ついてこれるはいない。刃の前では皆平等である 羨むことはない全ては生まれつきの才能だ限界を突破するメガキル俺の刃の前では皆平等である。 Initiate retreat! 何本の剣を持つ槍をはっする俺についてくるいない Initiate retreat! 影の行く先に剣が届く 剣は心のままに動く Request backup 限界を突破する何本の剣を持つ Monster kill 羨むことはないすべて enemy has been slain initiate retreat request backup legendary initiate retreat initiate retreat your team destroyed a turret legendary ついてこれるやつはいない Killing spree! Launch attack! Your team destroyed a turret! An ally has been slain! Mega kill! Double kill! Legendary! Legendary! 羨むことはない全ては生まれつきの才能だ。 Initiate retreat! An ally has slain the turtle! Legendary! Shut down! Shut down! An enemy has been slain! Shut down! Legendary!

生かした戦い enemy has been slain an enemy has been slain 俺の刃の前を突破する You have slain an enemy Your team destroyed a turret 俺についてこれる奴はいない An enemy has been slain Enemy has been slain. Your team destroyed the turret. 影の行く先に剣が届く。Request backup. 影に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。Execute. Initiate retreat! いない Initiate retreat! An ally has been slain. 限界を突破するこの剣は心のままに動く限界を突破する 俺の刃の前では皆平等である。何本の剣を持ってるか retreat! Destroyed turret! An enemy has been slain! Initiate retreat! Well played! Your team destroyed a turret! Ally has been slain! Ally has been slain! Killing spree! Well Initiate retreat! く先に剣が届く 化した戦い方だろ 何本の剣を持ってると思う影の行く先に剣が届く

Double kill!